Hello guys, um, welcome to my vlog uh, Share ko lang naman kung paano ako nagsimula mag YT uh, Nagumpisa ako siguro 2 years na hanggang ngayon Hindi pa ako monetize Ang kailangan lang talaga natin guys Consistent sa pag-upload ng video Dapat lagi tayo nag-upload Di tulad ko na laging busy kaya hindi gaano nakakapag-upload. Kailangan kasi sa YouTube matyaga ka at creative. Tapos kailangan uh, pag-iisip ka kung anong strategy yung susunod mong gagawin. Tapos dapat ano uh, updated ka sa mga news at mga bagong trend ngayon na pwede mo siyang i-apply at i-upload sa YT. A few Kailangan moments lang, ah, later. Uh, may time ka talaga sa paggagawa ng videos mo. Tapos, uh, dapat basta lagi lang kayong mag-upload every week kung everyday pwede rin basta lagi kayo may time share ko lang naman uh, mahirap ma-monetize kapag bihira ka mag-upload like me na till now hindi pa monetize waiting pa rin mm, maraming nagsasabi na gawa ka ng ganito, gawa ka ng ganon. Hindi naman sila vlogger. Pero tama naman yon suggestion lang naman nila yon Pwede mo silang sundin, pwede yung sarili mong susundin. Ikaw naman yung gagawa ng sarili mong creative na videos eh. Sa panahon kasi ngayon guys, uh, sa tulad ko, nahirapan ako mag gawa ng sarili kong videos lalo na mag-isa ako at may work pa siguro ngayon nakagawa ko ng ganito dahil uh, umabsent pa ako sa work ko para lang kauwi pero hindi naman tong reason ko para maggawa ng videos um, may shoutout lang ako guys. Shoutout nga pala kay Kakalbo TV. Kay Yas. Shoutout din kay ano kay Mark Paulo. Tapos mga kawork ko shoutout sa inyong lahat. Pasensya na guys at ito lang yung ginawa ko. Uh, share ko lang naman to kailangan sa paggagawa ng video is consistent tapos creative every week every day uh, basta every week or every day lang, doon kung saan ka doon pwede ka mag upload tapos kailangan yung upload mo is yung tugma sa mga hinahanap ng mga tao or beginner man dyan Maraming videos yung mga nakakatuwa at nakaka-excite. Merong tutorial, merong ah, uh, tawag doon. Merong mga sarili lang nilang buhay. Ako, minsan lang ako mag-vlog ng sarili ko. Adalasan na uh, makita nyo naman sa mga videos ko yung ina-upload ko lang is like TikTok. Diyan kasi ako nag-umpisa guys eh. Um, this time, walang tao sa bahay. Mali sila. Kaya nagkaroon ako ng tempo na makapag-vlog. Hmm. Sa ngayon guys, mahirap. Mahirap yung ano ni YouTube requirements kailangan mo maka 1,000 subscribers tapos maka 4,000 WH 4,000 hours ganon kailangan mong ma-reach yun bago ka maging ganap na uh, YouTube partner program ni YouTube Mm, sa ngayon, hindi pa ako monetize. Pero need ko mag-monetize para magkaroon ako ng... Uh, para magkaroon at maganda na yung... Alam niyo yung excitement. Ganon. Ah... Uh, Uh, ganito guys ang ginagamit ko lang sa pagbablog ko is cellphone nag-iisang cellphone ito rin yung gamit ko ngayon <coughs> excuse me hmm tawag dun magtyaga lang kahit sa mga beginner na youtuber tyaga lang tayo maabot din natin tong requirements ni youtube kailangan lang tiyaga, tapos upload ng upload. Basta may time ka, mag-upload ka. Mahirap yung wala ka talagang na-upload. Pwede ka naman mag-upload, ah, Creative Commons. Uh, iwasan din natin yung mga copyright claim. Kasi isa yan sa strike ni YouTube. Para mahirap kang ma-monetize pag ganun yata yung mga copy copyright claim kagaya ngayon guys sa panahon ngayon kailangan natin magingat tapos laban lang para makabawi tayo sa mga nagdaang pandemic na to hanggang ngayon may pandemic pa rin naman eh uh, guys uh, pwede nyo naman sundin yung mga advice ng iba nyong kawork or kasama or kapwa vlogger na ganitong gawin mo o kaya sundin mo sila pero ikaw naman talaga yung gagawa eh, kung paano uh, magsimula ka ng sayo lang sa sarili mo lang yun nga ang tinatawag na creative o ngayon lang din ako nagkaroon ng self-confident na mag vlog ng ganito yung mag-isa nag ah, nakaharap sa inyo mm, sa mga gusto mag-comment comment down below tapos sabihin nyo lahat kung ano yung gusto nyo sabihin sa ginawa kong topic na to. Salamat sa mga sumuporta sa akin at patuloy pang susuporta. Kung bago ka pa lang sa channel ko, uh, subscribe ka na, click mo na yung notification bell para updated ka sa aking mga new at bagong videos na gagawin. Shoutout sa lahat ng subscribers ko. Thank you, thank you at God bless. Ah, kita nyo naman yung mata ko. May eye bag. May eye bag kapupuyat sa work ko. Kahit na medyo sabi nila madali daw. Pero, ewan ko lang. Try nila. Basta guys, kung gusto nyo magkaroon ng o mag mahit yung uh, requirements ni YouTube, upload lang kayo ng upload din. Uh, iwasan lang natin yung mga copyright paulit-ulit ako, no? Ganun talaga guys. Kailangan natin maging consistent. Tapos, uh, marami pa akong gustong sabihin, hindi ko lang masabi dito eh. Uh, tawag doon. Sa ngayon, uh, share ko lang din. No? Sa ngayon guys, na-reach ko na yung isang requirements ni YouTube, yung 1,000 subscribers. Need ko na lang is yung WH, yung oras na 4,000. Sa akin ka, hanggang ngayon, ko kukunti pa lang. Pero need ko ma-reach yun para maging partner na ako ni YouTube. Yung tawag doon, yung YPP ba yun? Yung YouTube Partner Program. Ang saya siguro kapag na monetize na. Mm, sa mga nakakapanood nito, uh, pasensya na kayo guys. Medyo may konting confident lang ako kaya nakaharap ako rito sa camera. Mm, sana supportahan niyo yung mga videos ko. Huwag niyo na rin kalimutan ni like, share at subscribe lalo na sa mga bagong nakapanood ng aking channel at napadpad sa channel ko. Muli guys, kailangan lang natin magdasal. Huwag kalimutan natin yung taas at magpasalamat. Magbalik loob tayo sa Kanya bilang pasasalamat na rin sa mga natatanggap nating biyaya at buhay natin. Uh, karagdagan lang, uh, paano nga ba maging successful ang isang YouTube mo, lalo na kakaumpisa mo lang? Kailangan mo guys mag uh, kailangan fully verified yung mga ano mo sa YouTube like email numbers and address para wala tayong problema sa ganun. Um, iwasan lang natin yung uh, pagiging tamad ano nga ba yung tamad, tamad sa pag-upload? Kagaya ko, tamad ako. Pero, babaguhin ko to guys. Kahit ganito, mag-upload ako na mag-upload para sa inyo. Uh, muli, thanks for watching and shout out sa inyong lahat. Kulokoy TV, Yas Gregorio, and then Mark Paulo Musa, uh, shoutout sa inyo saka kay ma'am Charmaine Saulon thank you sa iyo kay April Mariano Rocio thank you rin sa iyo tapos kay RC Pinoy at uh, sino pa ba lalong lalo na kay Miss Ashley Ragos. Shoutout sa inyong lahat. Saka sino pa? Marami pa eh. Si... Basta team ng PKCM, supportahan nyo guys. Matutulungan nila kayo. Lalo na sa mga beginners ng YouTube. Kung paano umangat at kung paano tayo dumami uh, need to support guys kailangan lang natin maging creative patient at updated muli guys thank you at dito na lang yung, yung pagsasalita ko basta wag nyo kalimutang subscribe click the bell notification bell and like na like nyo na rin thank you